Hello? Michi. Hello, it's me. Michi. Sí, abuela. ¿Está ahí? Sí, I'm here. Ah, ok, mi niña. ¿Cómo, cómo te sientes? I'm good. Sí, estás abrigada. Mm-hmm. Chica, pero si eso no es abrigo, por favor. Ok. ¿Ya comiste? Uh ¿Qué comiste? Um, Pop Tarts and then chicken nuggets and rice. Ah, bueno, menos mal que comiste pollo, algo saludable. Sí. Y mira, recuérdate, no andes sin zapato. Ok. Ajá, y no, no te laves el pelo si hay frío. Ok. Eh, ¿Tienes un termómetro? ¿Un what? Un termómetro. I don't know what that is thermometer. She's going to get worried and then she's going to be like, I want to have a fever. Where did you put the other sock to this? I don't know, I lost it a long oh, time ago. Let me get the phone. We have three thermometers. Ah, sí. Yes. Bueno, claro, tú siempre estás preparada. No como la Maruchi y Gloria. Well, of course, I'm always prepared for the worst. Ok. Oye, eh, ¿tomaste tu vitamina? Ok, bueno, no, no salgas de la casa. I know. Y lávate las manos. I do wash my hands. Yo canto, yo canto una canción. Cuando me lavo las manos, es, it goes... Mañana por la mañana te espero, Juana, en el café. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. La punta al pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta al pie. Así. Así, me lavo las manos toditas. I don't really understand Spanish. Chica, pero ¿cómo tú, cómo tú no hablas español, pero lo entiendes? Mm Ok, bueno. Te quiero mucho. Ok, yo también, abuela. Ok. Ok. Ok, bye bye, mi cielo. Bye, abuela. Sí. Ok. Todavía, espérate. ¿Todavía tienen papel de toalla? ¿Sí? Ajá. Ok. Ok. Ok maybe. Ok bueno. abuela. Bye. Bye. Bye bye. Ok. Bye. bye. Ok. Bye. Bye bye. Bye bye. Say bye bye. Bye. bye.